So is besig met 'n reeks. Ek noem dit sommer die loof hom reeks, loof hom. Ehm um, met verskillende subtemas. En vanoggend het ek nou die wonderlike voorreg om met jou te gesels oor loof hom in moeilike omstandighede. Loof hom in moeilike omstandighede. Nou moeilike omstandighede is sleg. Kom ons praat beter Afrikaans as moeilike omstandighede. Slegte omstandighede, slegte tye bad times. Ek bedoel die die Amerikaners het sulke lekker woorde. Ek het dit vreeslik in die Grendeltyd gelees. Ehm um, baie oor leierskap spesifiek in in in in hierdie moeilike omstandighede en hierdie moeilike tye. Hulle praat van die times of adversity. Times of adversity. En en vanoggend se tema gaan nou daaroor om in times of adversity die, die, die Here te loof. Nou ek wil platant vanoggend begin om om om vir jou te vra maar hoe hoe, hoe ry met die twee goed? Kan daar enige iets goeds wees? Kan daar enige iets goeds kom uit moeilike omstandighede? As ons nou in hierdie times of adversity in beweeg, en weet jy wat, dit is nou vreeslike goeie timing en dis hoekom hierdie absoluut my hart is vanoggend om om hieroor te gesels want ons is in times of adversity, ons is in moeilike omstandighede, ons gaan deur swaar tye, ons gaan deur moeilike tye. Weet jy en vir vir vir een keer in die wêreld is dit nie net ehm um, hierdie land of hierdie land of of of of hierdie groepie of daai groepie nie dis dis die hele wêreld en dan spesifiek ons in Suid-Afrika ook met die langste grendeltydperk van alle lande in die wêreld. Ons het mos die geneigtheid om om om om oor te hel of die kant toe of daai kant toe. Nou nou nou ons is nou weer daar die die langste amptelike grendeltydperk in die wêreld. En en en dit is moeilik. Dit is sleg. Isolasie wat, wat ons beleef het, wat ons wat ons gehad het, wat was taaf op almal. Geen mens is gemaak vir isolasie nie. Ek sê altyd jy kan die grootste super introvert wees in Suid-Afrika. Isolasie is vir jou nie goed nie. Isolasie is vir jou sleg. Dis moeilike tye, dis dis challenging times, times of adversity. En ons ons staan nou so 'n bietjie stil daarby vanoggend en sê loof hom in moeilike omstandighede. Wees bly in moeilike omstandighede. Wees dankbaar in moeilike omstandighede. Ek kan verskillende temas hier hier voor gee en verskillende sinnetjies hier bygooi. Maar maar weer, hoe hoe kan ek dit doen as daar as daar niks goeds is, niks sinvol is in moeilike omstandighede nie? Nou ek wil begin vanoggend, ek gaan net 'n klomp skrifgedeeltes met jou deel vanoggend uit die hart uit. Ek wil ek wil nou begin vanoggend om sommer net by 'n skrifgedeelte wat in hierdie tyd en gewoonlik in moeilike omstandighede vir my persoonlik baie beteken. En dis die baie bekende. Hierdie gaan nou glad nie vir jou snaaks wees nie, dit gaan glad nie vir jou vreemd wees nie. Dit gaan dalk net vir jou 'n bietjie 'n nuwe perspektief gee. En dit is die baie bekende Hebreërs 12. Hebreërs 12. Nou nou die Hebreërs skrywer, almal praat van die Hebreërs skrywer want jy kan nou nie weet die boek Johannes is geskryf deur Johannes, die boek Matteus is geskryf deur Matteus en um, en so kan ek nou aangaan want niemand weet wie die Hebreërs geskryf het nie, so jy praat van die Hebreërs skrywer. Nou die Hebreërs skrywer help ons verskriklik baie om net die woord, die konsep van moeilike omstandighede goed en beter te verstaan. In Hebreërs 12 is daar drie verse, vers 1, 2 en 3 van Hebreërs 12 wat 'n mens verskriklik verskriklik help. Want wat die Hebreërs skrywer doen is hy hy gebruik 'n bietjie simboliese metaforiese taal en hy sê vir jou en vir my dat weet jy die lewe is 'n wedloop. So die dag wat jy gebore is, begin jou lewenswedloop en die dag wat jy nou, nou gaan gaan jou by jou einde kom, daar eindig jou lewenswedloop. Nou, uiteraard alles wat wat wat regtig saak maak in enige mens se lewe is nou die tyd tyd tussen tussen wanneer jou wedloop begin en en hoe jy jou wedloop klaarmaak. Nou ek wat nou lief is vir hardloop en wat nou in my lewe al baie ver afstande gehardloop het en so aan, ek is nou nie heeltemal die comrades tipe in daai team maar ek het nou al genoeg ver afstande in my lewe gehardloop om die om die idee van wat die Hebreërs skrywer hier bedoel in Hebreërs 12 baie goed te verstaan. 'n wedloop het afdraandes en 'n wedloop het opdraandes en 'n wedloop het waterpunte en 'n wedloop het gelykdele. Nou in 'n lank en kort, 'n wedloop het makliker dele en 'n wedloop het moeiliker dele. Die makliker dele vra my enigiemand hier wat hier sit wat wat wat wat lief is vir hardloop en wat nou al ver gehardloop het sal weet, weet jy jy smag na die afdraandes. Jy geniet die afdraandes. Die afdraandes is lekker. Dis waar jy energie opbou. Dit is dit is waar jy nog met 'n glimlag kan hardloop. En dan eh, terwyl jy nou so besig is met die afdraand, weet jy, dan kyk jy nou so ver voor en sien jy maar ooh, frek, daar kom 'n opdraand. En en dan is daar nie 'n opgewondenheid in jou nie. Hoekom? Want jy weet wat doen 'n opdraand. Jy weet wat doen 'n stilte, 'n stilte, ekskuus. Jy weet wat doen 'n bult. Dit maak jou moeg. Dis nie baie moeilik om dit te verstaan nie. Jy hoef nog nooit in jou lewe te gehardloop het nie. Jy maar daai deel dink ek gaan jy sommer net aanvoel. Jy jy's 'n natural. Nou die gemors is wanneer moeilike omstandighede se bult en se stylte nie net so lyk nie, maar so lyk. Wanneer dit regtig 'n verskriklike verskriklike bult is, wanneer dit 'n verskriklike stylte is. En hoor nou, spesifiek as ek dit nou net binne die konteks van hierdie tyd vir jou kan bring. Nou hardloop hy teen daai bult uit, so bult. vir 7 maande lank. Mense, dit is een ding om vir 'n uur of twee 'n krisis te beleef. Dis een ding om moeilike omstandighede in times of adversity en swaar omstandighede te hê vir 'n dag of twee, selfs 'n week of twee. Nou is ons in 'n tyd wat jy so hardloop en dis wat mense nie verstaan van hierdie tyd nie. Daar's 'n emosionele kant, daar's 'n geestelike kant. Dis nie net 'n fisiese kant nie. Dis nie net 'n mediese kant nie. Daar's 'n kopkant en 'n hartkant. Wanneer jy so hardloop vir 7 maande lank en ons is op pad na 8 toe. Jy raak moeg. So wat gebeur in werksituasies, in gesinssituasies is mense so styf gespande kitaarsnare. Ewe skielik word almal landmyne wat ontplof sonder dat jy op hulle trap. 'n Landmyn moet jy gewoonlik op trap voor hy afgaan. Hoekom? Want jy's moeg. Dis moeilike omstandighede. Dis times of adversity. En daar gaan ons. En jy dit dalk nie besef nie. Jy besef dit dalk nie elke dag nie, maar die feit dat ek en jy nou nog hardloop na meer as 7 maande op pad 8 maande toe is presies wat die Hebreërs skrywer sê hoe jy so 'n wedloop hardloop. Jy hardloop dit met daar's twee maniere, twee metodes. Jy hardloop dit met volharding. Volharding. Daai ding van elke dag opstaan, elke dag jou bes te gee, elke dag aangaan en aangaan en aanhou. Hier trek ons nou, ons begin al amper dink aan aan Kersfees. Wel ja, die winkels doen lankal. Jingles bells speel al lankal in die winkels. Dis amper Kersfees. Hierdie ding het begin in Maart. Well done. Jy's besig om te volhard. As jy nog nooit in jou lewe volhard het nie, jy's besig om te volhard. Maar hierdie eis hy tol <laughs> want 'n opdrag maak moeg. Moeilike omstandighede maak moeg. So die Hebreërs skrywer baie prakties. Nommer 1, jy hardloop met volharding en nommer 2, jy hardloop met die oog op Jesus. En weet jy sonder dat ek en jy dit agterkom in moeilike omstandighede en moeilike tye leer jy geloof soos nog nooit vantevore in jou lewe nie. Want om met jou oog op die Here te hardloop is geloof. Jou oog is nie op die bult nie. Jou oog is nie op die krisis nie. Jou oog is nie op die moeilike omstandighede nie. Jou oog is nie op negatiewe mense nie. Jou oog is op die Here en op hom alleen. Anders gaan jy dit nie maak nie. En in moeilike omstandighede is dit eintlik 'n definisie van geloof. Wat is geloof in moeilike omstandighede? Om ten spyte van moeilike omstandighede, om ten spyte van swaar, om ten spyte van seer, die oog op die Here te sit en met hoop te leef. En om steeds aan te hou hardloop, volhardend teen die bultyd. En daarom sê ek in hierdie tyd spesifiek, maar nie net hierdie tyd nie, hierdie is nou maar net 'n simboliese tyd rondom moeilike omstandighede. In enige tyd van van van van swaar en sleg en en seer leer jy van geloof soos nêrens anders in jou lewe nie, soos nog nooit vantevore in jou lewe nie. Maak dit dit lekker? Nee. Wie jy jy kan vir my, jy kan vir my biltong bo op die bilt sit. Jy kan vir my kaaskoek bo op die bilt sit om daai bult uit te kom gaan nie vir my lekker wees nie. Dit gaan nie lekker wees nie, maar dit gaan die regte ding wees. En dit is wat ons moet begin leer in die lewe. Die oog op die Here, die oog op Jesus, die oog op Jesus. Kom ek sê nou vir jou, kom ons gebruik hierdie tyd nou weer prakties as moeilike omstandighede. Wat het ons so gereeld gedoen in hierdie tyd? Die media is oor die algemeen baie negatief. Sosiale media is terrible in hierdie tyd. Nou wat doen ons? Ons spandeer ure en ure van ons tyd in die media en op sosiale media. Ons luister na hooplose mense. Ons lees die goed van hooplose mense en ons raak negatief. Ons ons energie raak minder. Hoe dom is dit? Terwyl die Hebreërskrywer kom sê vir jou in moeilike omstandighede die oog op Jesus, die oog op Jesus, die oog op Jesus, dis geloof, dis vertroue. Ten spyte van jou omstandighede, God het nie verander nie. Ten spyte van jou omstandighede, God is wie hy sê hy is. Nou kom die Hebreërs skrywer in Hebreërs 12 en hy sê as ek ek en jy dit nie so doen nie, baie prakties, drie versies. As ons dit nie so doen nie, gaan jy geestelik moeg word en uitsak. En dis wat my verskriklik bekommerd maak in moeilike omstandighede, ook in hierdie tyd. Is die hoeveelheid mense wat nou al geestelik moeg geword het en uitgesak het. En daarom is die belangrike van 'n tyd van moeilike omstandighede, 'n tyd van swaar en seer en sleg is vir my en vir jou as gelowiges om die oog op die Here te sit om te volhard en weet jy wat om aan te hou hardloop. Dis 7 maande later, maar daar gaan ons. Daar gaan ons. Weet jy, dis sukkelend, ons is moeg gereg, maar daar gaan ons, daar gaan ons. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Want terwyl jy hardloop, kan jy hoop gee vir ander mense? Kan jy hoop wees vir ander mense? As jy iewers langs die pad sit uitgeval het geestelik moeg, daar sit ek, ek is nou ek, ek is nou op, ek is nou klaar, ek ek wil nie aangaan nie. Eh, hierdie is te erg, hierdie is net too much en ek hoor weer, maak dit van toepassing op enige moeilike omstandighede in jou lewe. As jy daar sit, kan jy vir niemand hoop wees en vir niemand hoop gee nie. Hoekom leef jy? om 'n draer van hoop te wees. Wat gaan sin en betekenis in jou lewe gee wanneer jy vir iemand anders kan hoop gee? So net hierdie ou paar versies in Hebreërs gee vir ons so perspektief oor moeilike omstandighede en hoe ons dit moet doen en en dat daar wel sin in swaar kry kan wees. Dat daar wel sin in seer kan wees. Daar gaan ons teen die bult uit. Ons hardloop met volharding. Ons het die oog op Jesus. Ons hardloop gelowig. Ons oog is nie op omstandighede nie. Dis ware geloof. En daar gaan ons. En in die proses wat ons gaan, gee ons ander mense hoop. Het jou lewe sin en betekenis? Is jy besig om te groei in jou geloof en in jou menswees? Nou goed, dis die Hebreërs skrywer. Nou wil ek aan een van my persoonlike gunstelinge toe gaan. En dis Paulus. En lees saam met my wat Paulus sê in Romeine 5 vers 3. Hy sê die volgende: Ons verheug ons in die swaar kry. Ekskuus. Daar staan dit. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou mense, die een ding wat jy kan weet is dat Paulus is die een ou wat swaar kry verstaan het. Paulus is die een ou wat nadat hy die Here leer ken het, vervolges vir sy geloof geslaan is, 5 maal die 39 houe, gestenig is, meer in die tronk was as wat hy buite die tronk was. Onskuldig. En hy kom sê vir my en vir jou in sy brief wat hy skryf vir die Romeine, ons verheug ons in die swaar kry. Daar kan geen misverstand hier wees nie. In die brief wat hy skryf vir die gemeente in Tessalonika Tessalonika in in in 1 Tessalonisense 5 in in vers 18 en in vers 16 sê hy die volgende: Wees altyd bly. Wees altyd bly. Nou ek sê altyd vat dit van wie dit kom. Grootste fout wat jy kan maak as jy dit vir Paulus sê. Want dit is nie ou vir wie jy kan sê maklik vir jou om te praat nie. Nee nee nee, hy sal vir jou sê been there got the t-shirt. Wees altyd bly in jou goeie omstandighede, in jou lekker omstandighede, in jou beste omstandighede, in jou satste, slegste, seerste omstandighede. Wees altyd bly. Hoekom? Doen wat die Hebreërs skrywer vir jou sê, sit jou oog op die Here. God is steeds wie hy sê hy is. Hy's by jou. Hy's Immanuel. Daar was 'n kruis om dit moontlik te maak. Niks kan dit van jou wegneem nie. Daarom wees altyd bly. Dis vers 16, vers 18. 1 Tessalonisense 5 vers 18 skryf hierdie einste Paulus. Skryf hy wees in alle omstandighede dankbaar. En dis hier waar baie mense die fout maak. Hoor luister mooi na die hoe dit geskryf is. Wees in alle omstandighede dankbaar, nie vir alle omstandighede dankbaar nie. In groot verskil. Want die omstandighede is partykeer lekker en fantasties en en en wonderlik en maklik. Dis 'n afdraand. Dan gaan ons o, heerlik. En partykeer lyk dit so. Wees in alle omstandighede dankbaar. En as jy Hebreërs 12 se eerste 3 verse verstaan, soos ek dit nou vir jou verduidelik het vanoggend, dan verstaan jy hoekom hy kan sê: Wees altyd bly. Wees in alle omstandighede dankbaar. Dis eintlik hierdie Paulus wat 'n tronkbrief skryf. Een van sy vier tronkbriewe is Filippense. Hy sit in die tronk en hy skryf. Filippense het 4 hoofstukkies. Hy gebruik die woord vreugde en blydskap 16 keer. Hoe lyk jou vreugde en jou blydskap en jou loof hom in moeilike omstandighede? Spesifiek as jy kyk na die afgelope tyd. As jy kyk na tye van krisis en sleg en swaar in jou lewe. Maar as jy nie hou van Paulus nie, jy dog ek wag, kom ons probeer iemand anders. Kom ons probeer Jakobus. Hy sê in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Hy sê my broers, my susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Oeps. Klink of Jakobus en Paulus by dieselfde partytjie was. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Moeilike omstandighede, beproewingsomstandighede, beproewingstye. Toe dog ek wag, dalk gaan jy nie daarvan hou nie. Kom ek probeer nog iemand. Kom ek probeer Petrus wat nou wat nou een van die leiers van die vroeë kerk was. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 Verheug julle hieroor selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Hoor jy die sin in swaar kry? Hoor jy die sin in seer kry? Hoor jy die loof hom ten spyte van moeilike omstandighede? Wees altyd bly. Wees dankbaar in moeilike omstandighede. Want dit gaan nie oor die omstandighede nie, dit gaan nie oor die oog op Jesus. Dit gaan oor die egtheid van geloof wat nie afhang van my omstandighede nie. Dit hang af van wie God is. Jy sien mense hierdie hele proses van moeilike omstandighede suiwer geloof. Daar's nie iets in hierdie lewe wat 'n groter en 'n beter toets is om te kyk wie is egte Christene en wie is mooi weer Christene as swaar en moeilike omstandighede. Is jy een van daai wat sê as my omstandighede oukei okay, is, as my omstandighede mooi is, ja, dan sal ek die Here loof. Het jy hom onvoorwaardelik lief? Het jy hom lief ten spyte van? wil jy weet wat jy antwoord. Jy weet wat jy antwoord. En daarom het ons hierdie moeilike omstandighede, ek noem dit hierdie suiweringstye in ons lewe baie baie nodig. Dis baie heilsaam. Maar hoe jy dit hanteer is verskriklik, verskriklik belangrik. Hierdie verheug julle in die swaar kry wat Paulus van praat, is nie 'n oppervlakkige oppervlakkige dans op die tafel, reële partytjie. Dis glad nie dit nie. Glad nie. Hierdie ons verheug ons in die swaar kry is 'n baie diep geestelike proses. Ek verheug my in 'n baie diep geestelike proses want God is met my besig. God is besig om my dieper te vat, nader te trek na hom toe. Hoor hoe skryf Paulus dit. Ons verheug ons in die swaar kry want ons weet swaar kry kweek volharding. Kom ons gaan terug Hebreërs toe. Wat is swaar kry? Die afdraand of die opdraand? Die opdraand. As jy wil volharding aanleer, dan gat jy. Jy het nie volharding nodig op die afdraand die goeie tye in jou lewe nie. Jy het volharding nodig met die opdraand. Want swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Hoe skryf die Hebreërs skrywer oor egtheid van geloof? Die oog op Jesus die oog op Jesus. Dis egtheid van geloof. Nie oog op omstandighede nie. Oog op Jesus. Mense in die kuns van die lewe. En nou praat ek maar net uit die praktyk van my eie lewe uit. In moeilike omstandighede is om 50 keer per dag die keuse te maak om jou oog op die Here te sit en jou oog op die Here te hou. Nie op die televisie nie, nie op die media nie, nie op sosiale media nie, nie op negatiewe vriende nie, nie op fake news nie, nie op die persoon nie, nie op daai persoon nie, nie op die politisie nie, nie op dit nie, nie op dat nie, op Jesus, op Jesus, op Jesus. Hoeveel keer het ons die afgelope paar maande die fout gemaak om ons oog van hom af te haal, diep neerslagtig, diep down te wees? Nou sê die Hebreërs skrywe man, volharding en die oog op Jesus. Dis egtheid van geloof. En dan die egtheid van geloof, sê Paulus, kweek hoop. Hoekom hardloop ek? Hoekom hardloop jy? Want ons gee ander mense hoop terwyl ons hardloop. Die mense wat langs die pad sit geestelik moeg geword en uitgesak het. Ons kan terwyl ons hardloop vir hulle sê kom, kom, hardloop saam. Dis die moeite werd. Daar gaan 'n draai kom. Daar gaan ons gaan bo kom by hierdie opdraand uit. Die afdraand wag. Ons weet nie presies wanneer hy maar hy gaan kom, maar jy kan dit nie sê dit wil hier daar dikbek sit langs die persoon wat geestelik moeg geword het en uitgesak het nie. Die feit dat jy hardloop is 'n teken van hoop. So kom ons kyk gou weer wat is hierdie vier stasies. Swaar kry. Dit is swaar kry. Daar gaan ons. Swaar kry. Kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Dis die oog op Jesus en egtheid van geloof kweek hoop. Hoekom leef jy? Om 'n draer van hoop te wees. Dis hoekom jy leef. Dis hoekom ek leef. Ons wil almal dit doen. Ons wil almal dit wees. Ons wil almal betekenisvolle lewens lei. Is ons bereid om hier te begin? Want dis die pad om by hoop uit te kom. Kyk hoe skryf Jakobus dit. Julle moet nou baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom. Dis 'n egte geloof. Petrus, verheug julle hieroor. Al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Mense hoor hierdie verhaal wat deur die hele Bybel strek. Die Hebreërskrywer, Paulus, Jakobus, Petrus, dis die boodskap van moeilike tye Dis die boodskap van times of adversity, van swaar tye in jou lewe en my lewe. Dis nie gewaist nie. Dit is nie nutteloos nie. Dit is nie iets wat jy net moet omwens en verbykry nie. Nee. Dis iets wat jy moet stadig deur sodat God jou geestelik ryp kan maak op sy tyd, op sy manier. Dit laat my so dink aan Dawid. Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dis of Dawid spog oor die Here. Dis of hy hy praat met iemand oor die Here. Ha, het jy geweet, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy, hy sal, hy sal. En dan in die middel van die Psalm, vers 4, draai Dawid se gesprekstoon. Hy praat nie meer met iemand oor die Here nie, hy praat nou met die Here self. Dit raak 'n baie baie intieme gesprek tussen in hom en die Here. By watter oomblik gebeur dit? Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, u is by my. Nie die, die Here is by my nie. U, nou praat ek met die Here. Jy sien wanneer ek en jy in moeilike omstandighede gaan, dan sit net ek en jy en die Here. Dis dis al. Dis intiem. Dis diep. Dis volhardend. Dis geestelike rypheid, dis geestelike groei, dis geestelike volwassenheid. Die oog op die Here Hy sal uitkoms bring. Hy is besig met my. Hy is besig om my te vorm. Hy is besig om my die mens te maak wat hy wil hê ek moet wees. Is dit lekker? Nee. Is dit die moeite werd? Ja, ja, ja. Daarom kan ek hom loof in moeilike omstandighede. Natuurlik. Ons moet hom loof in moeilike omstandighede want daai loof hom in moeilike omstandighede gaan jou juis help om jou oog op hom te sit en nie op jou omstandighede nie. Dis wat jou gaan help om jou omstandighede ek wil amper sê nie die nie die krag en die mag in jou lewe te gee wat dit wil hê nie. Jy's nie 'n victim nie, jy's nie 'n slagoffer nie. Jy's 'n kind van God. Sit jou oog op hom, jou hemelse Vader. Jesus Immanuel, die Gees in jou en vat hierdie moeilike omstandighede aan saam met hom terwyl jy hom loof. En daarom, jy kan jou verheug in swaar kry. Jy kan bly wees oor allerlei beproewings. Want daar's 'n diep werk van God in jou en in my wat geweldige vrug gaan dra in ons lewens. So kom ons loof die Here in moeilike omstandighede. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan loof in moeilike omstandighede, dat ons U kan prys, dankbaar kan wees ten spyte van moeilike omstandighede. Dankie dat ons ver oggend net weer kon hoor, kies, kies, kies om jou oog op die Here te sit, oor en oor, weer en weer. Hy wat besig is om jou geloof te vorm, hy wat besig is om jou geloof te toets, hy wat besig is om jou om jou dieper te vat en nader aan hom te trek. Hy wat moeilike omstandighede gebruik, sinvol gebruik in my lewe. Here, ons weet, dit is dit is sleg, dit is swaar, dit is dit is moeilik. Die trane loop, die trane spat met tye in moeilike omstandighede. Here, Want dankie dat ons net met u vrede ver oggend hier kan uitstap en en kon geleer het, Here dat u is so waardig om geprys te word, om geloof te word ook in ons moeilike tye, in ons swaar tye. En ons kies om dit te doen. Here, en as ons die volgende lied gaan sing, wil ons dit met oorgawe doen omdat dit ons dit in 'n tyd van moeilike omstandighede kan sê en kan sing sien ons harte, hoor ons harte as ons nou hierdie lied vir U gaan sing, Here. Amen. Dankie, Here. Dit is wel met my siel. Want my oog is op U. My hoop is in U. My vrede, my vreugde is in U. Ek kom seën jou met die liefde van 'n Vader. 'n Liefde wat net eenvoudig oorloop, oorvloedig is, nooit minder raak nie, nooit opraak nie kom seën jou met Jesus se vergifnis, sy verlossing. En ek kom seën jou met die Heilige Gees wat tree vir tree saam met jou stap. Amen.